Kisha, and this time, hindi na po tayo para magpakatagal pa po. Uh, tayo po idadako na po sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pong programa sa umagang to, ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Ibigay po natin ang ating pong 100% as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong pinakamamahal na Bishop Fernando de Vega. Preach on. Okay, thank you so much, Pastor Adel, and good morning, everyone. We are very happy today because I know ito po ang kalooban ng Panginoon So to all our first-time visitors, we are very happy to have you here in our church. And we would like you to know that this church is not another religion. Hindi po ito religion, ano po? And uh, yun ang gusto ko pong ikapanatag ng bawat isa sa atin. Ito po ay kalipunan na ang tanging concern ay ang maipangaral po ang salita ng Panginoon sa bukas na paraan. Kaya ngayong pong umaga, hiling ko po sa mga panauhin po natin, Isang kagalakan po namin kasi na kayo po'y nakasama ngayon. We are very happy na magkakasama po tayo ngayon. Ito po ang masasabi naming uh, fulfillment, ano po, ng puso ng mga mananampalataya to somehow maparangalan po namin ng Panginoon sa pagganap ng kanyang dakilang kautusan na ipalagana po ang kanyang banal na salita. Kaya sa mga parents din ng ating pong mga uh, kasama ngayon, nakasama po natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo and please stay lang po kayo So, so, may presentation din yung ating pong mga bata. Ano po? So ganun din po sa bawat mga naanyayahan. Ngayon po, mas maiintindihan po natin yung divine reason kung bakit kayo po ay naanyayahan. Kaya hindi po para maisa-isa ang pangalan po ninyo, pero salamat, salamat po na nakasama po namin kayo. Sa mga nasa online, maging sa mga inimbitahan nyo po through online. So, ang prayer po namin sa Panginoon ay ang makapangusap po ng maliwanag ang Diyos sa bawat isa sa atin. In fact, kanina, sobrang masaya po ako kasi uh, sa maagang oras pa lamang natin dito, uh, yeah, napag-alaman ko na at na-meet ko po ano, ho, in person yung pong mga magulang po ni Sister Lovely. And I'm very happy na nakilala ko po sila sapagkat alam nyo po, si Sister Lovely, isa po sa mahal na mahal nating miyembro po dito po sa ating church. Kaya meron pong human reason kung bakit kayo nandito but I believe higit sa human reason, it is the divine reason na dapat nating maunawaan kung bakit po tayo nandito. Okay? So again, welcome po sa bawat isa. This time, dadako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. And let me request everyone, if you have your Bibles with you, pakibuksan po natin ang Bible natin sa John chapter 14. John chapter 14. And may I request everybody to please stand up. Tumayo po tayong lahat. Sa pagbibigay po ng galang sa pagbasa po natin ng salita ng Panginoon na siyang pinakamagiging teksto po natin sa ating pong pagtalakay. Napakaganda po ng mensahe ng awit po ng choir maging ng solo number ni Ma'am Kisha sapagkat ang mensahe ko po ay pinamagatan ko pong No One But Jesus. No One But Jesus. John chapter 14 verses 1 to 6. Let not your heart be troubled. Ye believed in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. And whither I go, you know, and the way you know. Thomas said unto him, Lord, We know not whither thou goest, and how can we know the way? Verse number 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Again, the title of my message this morning, No One But Jesus. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very wonderful day. Thank you for this beautiful morning, for gathering us together here in this place, O Lord, to preach Thy Word. May you consider our needs, Heavenly Father. May you touch our hearts. Use your humble servant. Kailangan po kita, kailangan ko po ng karunungan mo, ng kapangyarihan mo, ng kapuspusan ng iyong banal na spirito upang ako po'y makapangaral not in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Help me, O Lord, and please, magligtas ka po ng mga mahalagang kaluluwa. Liwanagan mo po sa amin ang mensaheng ito na amin pong pakikinggan. Sa iyo po ang aking lubos na pagtitiwala aming amang Diyos. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Ang mga talatang binasa po natin sa banal na kasulatan ay bahagi na kung saan ang ating Panginoong Kristo po ay nagbibigay ng tinatawag nating words of comfort sa kanyang mga disciples. Gusto po niyang bigyan ng tinatawag nating encouragement yung kanyang mga disciples. Yung pong kanyang pangungusap na ito, I believe, ay napakahalaga na maunawaan po ng lahat. Ang sabi po niya sa verse number 1, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ipinakita po niya yung kahalagahan ng ating pong paniniwala at pagtitiwala sa Diyos at sa Kanya mismo na isinugo ng Panginoon. At dito po, makikita nyo na siya'y nagpahayag ng isang katotohanan tungkol sa napakagandang paghahanda na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Na ang sabi po niya, Believe in God, believe also in me. In my Father's house. Alam po natin kung saan ang bahay ng Ama. In my Father's house. Ito po yung natutunan nating model prayer sa Bible. When you pray, say, Our Father, na nasaan daw po? Ama namin na nasa langit ka. It means to say, na nilinaw ng Biblia na ang Ama ay nasa langit. Ang sabi po niya, in my father's house, meaning sa langit, there are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ano raw po ang gagawin niya? I will come again and receive you unto myself so that where I am, there you may be also. Makikita niyo po yung kahalagahan na nais iparating ng Panginoon na ang nais niya para sa mga tao ay ang makatiyak ng langit. Ang gusto po niya mga kapatid, ang mga tao po, anumang oras dumating ang kamatayan, ay mapasa Ama sa langit. Ang tanong ngayon ni Tomas, e, paano namin mapupuntahan yon? Paano namin, di ba, magagawa yon? Hindi namin alam ang daan. Alam niyo ang sagot ni Jesus? Verse number 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So Jesus Christ emphasized to Thomas, Jesus Christ emphasized this very important message na siya lang daw po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga ang title natin, No One But Jesus. Pag tinignan niyo po yung verse number 6, makikita niyo po na ito ay very clear claim. Okay? Verse number 6 is about the claim of Jesus Christ. Ano po ang claim ng ating Panginoong Kristo? Ang kanyang claim, siya lang ang daan. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. It means to say, hindi ako, hindi ang tagapagturo lang, kundi si Jesus Christ mismo ang nagsasabi na ang kanyang pag-aangkin, siya lamang daw po ang daan. Jesus claimed that He is the only way. Hindi po niya sinabing, He is one of the ways. Hindi niya sinabing, many are the ways. Hindi niya sinabing, different are the ways. In His claim, ang sabi niya, niya, I am the way. It means to say, no one but Jesus. Hindi lamang po ito claim. This is also a clarification. Ito po ay isang pagliliwanag. Isang pagliliwanag na sa usapin ng pagpunta sa langit, wala pong iba't ibang daan. Walang iba't ibang paraan. I believe na naririnig natin to sa maraming tao and possible na tayo mismo, ganito yung naging konsepto natin. Alam mo, iba-iba lang tayo ng mga pamamaraan. Magkaiba lang ang pamamaraan ng tao, pero lahat naman ng yan, patungo sa Diyos yan. Nakita nyo po? Ganyan ang kaisipan, konsepto na taglay ng tao, but in the clarification of Jesus Christ, hindi po iba-iba sa clarification ng ating pong binabasa o pinag-aaralang talata, hindi iba-iba, hindi marami, isa lang. So John 14:6 is about his claim. John chapter 14 and verse number 6 is about his clarification. And John chapter 14 verse number 6 is a confirmation. Ibig sabihin, hindi lang ito pagliliwanag, kundi pagtiyak pagtiyak. Kaya kung ako po ang nasa kalagayan ninyo, wag ho tayo doon sa magbabakasakali. Malay mo naman, di ba? Eh sa tingin ko naman, wala namang masama. Kaysa doon po sa idea ng sa tingin ko, sa palagay ko, para sa akin, aba, bigyang pansin na po natin yung claim ng ating Panginoong Jesus. Mga minamahal, pansinin na po natin at pahalagahan po natin yung clarification ng ating Panginoong So Kristo that about salvation, no one but Jesus. About going to heaven, no one but Jesus. Amen? Wala po talagang iba and the confirmation. Tingnan niyo po kung paano niya kinumpirma. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan na natang buhay, sino man. Ito po ay konfirmadong bagay. Pagka sinabing sino man, hindi po ito yung ha, sinasabayan ng kape. Sino man po yun. Ano? Pag sinabing sino man, it means to say, bata, matanda, mahirap, mayaman, babae, lalaki, kilala o hindi, sino man. Ang sabi po, hindi makakaparoon sa Ama. Nasaan uli ang Ama? So meaning to say, sino man hindi makakaparoon sa langit, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Therefore, tama po ako, no one but Jesus. Ang Biblia po ay nagtuturo, no one but Jesus. Ngayon, mga bisita, mga kaibigan, ang inyo pong pinuntahan, ay hindi po panibago o ibang relihiyon. Ang pinuntahan nyo pong gathering place ay mga tao na kung tutuusin may religion. Pero na-realize po namin na ang issue sa kaligtasan at pagtiyak ng langit, hindi po relihiyon. Kasi kung relihiyon ang solusyon, dapat po hindi nabababa ang Panginoon. Bakit? Eh, ang dami po nating religion eh. Di ba? Napakarami pong religion. If religion is the answer, there is no need for our Lord Jesus Christ to live, di ba? The glorious place hindi na niya kailangang iwanan pa yung napakamalwalhating lugar. Hindi niya kailangang hubarin ang kalwalatian ng isang Diyos. Hindi na niya kailangang magkatawang tao. Hindi na niya kailangang magpakasakit. Hindi na niya kailangang magdusa. Hindi na niya kailangang magtigis ng dugo. Hindi na niya kailangang mamatay. Kung ang relihiyon ay makapagliligtas, wala na sanang problema ang bansang Pilipinas sapagkat isa po tayo sa napakayaman sa relihiyon. We are so many religions. Pero punta kayo sa bilangguan. Yung mga nakagawa ng krimen, may relihiyon. Punta po kayo sa mga rehabilitation center. Yung mga nahook ng drugs, may religion. Yung mga gumawa ng matitinding krimen, may religion. Ano po ang reason? Ako po ba ba'y umatake ng relihiyon? O nililiwanag ko po sa iyo that religion is not the answer because if religion is the answer, sana po okay na okay na po tayo. But listen, wala pong relihiyong makapagliligtas. Walang anumang sekta na makapagliligtas. Alam nyo, ang tawag po sa affiliation namin, Baptist. Hindi po religion yan, ha? Affiliation. Kaya lang pagdating kasi sa SEC, i-register ka as religion. But in reality, ang aming na-realize, hindi religion. Now, ang Baptist po is an affiliation. At ang isa sa mapagkakakilanlan po sa Baptist, walang ibang ipinangangaral kundi salita ng Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, pagka po Biblia, eh hindi po namin iniilagan yan. Kung anon sinabi ng Biblia, yun po ang aming pinaniniwalaan. Katulad ng pinag-aaralan namin ngayon, natin ngayon. Na ang sabi po ni Jesus Christ, in His claim, in His clarification, in His confirmation, He is the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by Him. Alam nyo, ang akin pong concern ngayon, yung masagot lang po natin yung tanong, bakit kailangan sabihin ni Jesus na siya ang daan? Bakit kailangan linawin po ng Panginoong Jesus na siya ang daan? Eh teka, teka, mas maganda palang sabihin, bakit po kaya niliwanag at pinapagtibay ni Jesus na hindi siya ang daan, kundi siya lang ang daan? That He is the only way. When Jesus Christ said, I am the way, it means, mga kapatid, na napakadepinido that there is no other way. The only way to heaven is Jesus Christ. Siya ang daan, ang katotohanan ng tambuhay. Tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa inyo at matatapos na po tayo sa mensahe. Why Jesus Christ said, He is the way. You know why? Because men are departed. Kaya po siya, nagsasabi, ako ang daan. Kasi ang tao po, miwalay. Ang tao po, nahiwalay sa Diyos. Ang sabi po ng Isaiah, chapter 59, Isaiah chapter 59 and verse number 2. Kung papansin niyo po, ang sabi po ng sulat sa aklat na ito, Isaiah chapter 59 and verse number 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. What I would like all of you to understand is that because of sin, men were separated from God. Dahil po sa kasalanan, ang tao po nahiwalay sa Diyos. Kaya nga po, ang lahat ng tao ngayon, sa usapang bakit ba nagkaroon ng religion, please understand. Ang reason kung bakit nagkaroon ng religion, dahil sa intensyon ng tao na nalayo sa Diyos na makapanumbalik. Kasi yung meaning ng salitang religion maganda. Ang ibig kasi sabihin ng religion, re means again. And then legio means to bind. It means to say, if the meaning of the word religion ang magiging ating pong issue, the meaning of religion is re means again, and legio means to bind or to tie. It means to tie again, to bind again. Why? Sapagkat nahiwalay nga po ang tao sa Diyos. At ito po'y dahil sa kasalanan. Okay? Because of sins, we have been separated from God. Kaya nga ang sabi po ng chapter 53, Isaiah 53. Bible po ito ho, Bible po ito. Isaiah 53 and verse number 6. Ang sabi po ng sulat sa aklat ng Isaiah 53 sa talatang 6. Okay? All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Sa deklarasyon po ng Bible, ang tao po nahiwalay. Kaya pala sinasabi ni Jesus sa inaangkin ni Jesus, nililinaw ni Jesus, pinapagtitibay ng ating Panginoong Jesus na siya lang ang daan kasi ang tao po naligaw. Ang tao po nahiwalay. So kaya ngayon, ang nais ng Diyos, makabalik ang tao sa Kanya. Pero para makabalik ang tao sa kanya, gumawa ng sarili, sariling paraan ng tao. Kaya ang sabi po, all we like sheep have gone astray. Ito po ho, we have turned everyone to his own way. Kaya pag inaral nyo po ang tao, may kanya-kanyang paraan. Pag inaral nyo po ang mga sekta, may kanya-kanyang paraan. Kaya para hindi tayo malito, hindi yung paraan ng relihiyon ang ating alamin, yung paraan ayon sa sinasabi ng Bible. At ang sabi ng Bible, sabi po ng Panginoong Jesus, sa usapang pagtiyak ng langit, sa daan patungo sa langit, wala raw pong ibang daan. Isa lang ang daan. At iyan ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Kahit to sumapi kayo sa Baptist, hindi po yun ang makapagliligtas sa inyo. <laughs> Kasi hindi yung pagiging baptist ang magiging daan para ikaw ay makatiyak ng langit. Mamamali kami pag sinabi namin, Hoy, ang affiliation namin, baptist, mag-baptist na kayo para matiyak nyo yung langit. Mali po yun. Hindi ko kailanman dapat ituro yun. Why? Sapagkat hindi yun ang nasa Bible. Ang nasa Bible, ang daan ha, para makatiyak ka ng langit, si Jesus lang. Kaya I am telling you this morning, to all our visitors, let me shout this very important message. Hey, Jesus is the only way. No one but Jesus. Amen? Si Jesus lang po ang makapagliligtas po sa atin. Alam nyo, pag kami pupuntahan kayong isang lugar, ang isang dapat tiyakin nyo, yung daan. Di ba? Sabi ko nga sa isang ilustrasyon, ha? kung gusto mo talagang pumunta sa Baguio, titiyakin mo na yung dadaanan nyo, daan patungo sa Baguio. Tiyakin mo na yung sasakyan mo, biyahe patungong Baguio. Baka mamaya, Baguio gusto mong puntahan, tapos sumakay ka, nakalagay, Bicol, eh, at titiyakin ko sa inyo, pag sakay mo dyan at bumiyahe yan, kahit gaano kasarap ang biyahe mo, basta ang titiyakin ko sa iyo, dahil biyahe Bicol ang sinakyan mo, saan ka ibababa niyan? E di siyempre sa Bicol, po pwede bang Baguio pupuntahan mo, sumakay ka sa bibiyahe ng Bicol, at nung lumating doon sa destinasyon at ibinaba ka sa Bicol, magwawala ka ba doon? Magagalit ka ba doon sa driver? Ba't mo ako dito dinala sa Bicol? E sa Baguio ko pupunta. Baka sabihin ng driver, ang laki pala ng diferensya mo eh. Baguio pupuntahan mo, Bicol lang sinakyan mo. Mga kapatid, mga minamahal, ang pinag-uusapan natin sa mensaheng ito, hindi Bicolo Baguio. Ang pinag-uusapan natin sa mensaheng ito, yung tiyak ng pagpunta sa langit, yung daan patungo sa langit. At sinasabi ng Biblia, according to the claim of Jesus Christ, I am the way. The reason why Jesus Christ emphasized that He is the way, because men are departed. How about His claim that He is the truth? Because men are deceived. Sapagkat yung tao po, nadaya. Nadaya. Di ba? Yung tao po, nagkanya-kanya na paniwala po doon sa mga salit-saling turo, salit-saling sabi. Kaya nga sabi ko po, ang isang nakikita kong ganda ng aking pong naging kalagayan sa usaping pananampalataya, dati pag tinatanong nila, eh bakit ba nandiyan ka sa religion na yan? Eh kasi ganyan nanay ko. Eh bakit nandiyan ang nanay mo? Kasi ganyan ang nanay ng nanay ko. Bakit uh, yung nanay, hanggang sa pagka race nyo po, napunta ka lang doon, na hala kang choice, doon ka lang talaga napunta. But this time, kung tatanungin niyo ako, bakit ka nakatitiyak na sa langit ka pupunta? Eh kasi sabi ni Jesus, siya ang katotohanan. At ang sabi ng Bible, siya lang ang daan patungo sa langit. Di Bakit kailangan nating malaman ng katotohanan? Kasi kung ano-ano na pong daya ang ating pong narinig, kung ano-ano na pong turo ang ating natanggap, it is now time for us to somehow open our eyes and open our mind and then think about this very important thing. Hey, we are talking of eternity. Saan ka pupunta pag namatay ka? Ang sabi ng tao, hanggat hindi ka namamatay, hindi mo matitiyak, hindi mo malalaman kung saan ka pupunta. Eh, ang tanong ko, kung tatanggapin natin yung katwiran na yan, kung kapag ka namatay ka, doon mo lang malalaman, eh ano pa magagawa mo kung nung namatay ka, nasa impyerno ka na. 'Di ba? Bakit hindi natin tanungin ang Bible? 1 John chapter 5, please. 1 John chapter 5 verse 11, verse number 12 and verse number 13. 1 John chapter 5 verse number 11, 12 and 13. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in his son. He that hath the son hath life, and he that hath not the son of God hath not life. In verse number 13, listen very carefully. These things have I written unto you that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Ano po lumalabas sa turo ng Bible? Malalaman ba o hindi? Matitiyak ba o hindi? Ngayon, heto na naman ang mundo. Magse-celebrate na naman tayo ng Pasko. Ano po ba ang konseptong alam ng tao tungkol sa Pasko? Eh, yung kapanganakan ni Jesus Christ. Ang tanong ko po, gaano karaming taon nang isineselebrate natin ang Pasko na ito'y patungkol sa kapanganakan daw ng ating Panginoong Kristo. Pero alam ba natin ang dahilan kung bakit kailangan siya ipanganak? Nakita ba natin ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao? Naintindihan ba natin ang dahilan kung ba't iniwanan niya ang langit at nanaog sa lupa? Kaya po ba siya pumunta sa lupa? Kaya ba siya isinilang para magregalo makabuluhan tayo, para po magkaroon tayo ng mga material na bagay, ano po ba talaga ang pusong dahilan kung bakit naparito ang Panginoon? Sapagkat siya ang daan, siya ang katotohanan, at kailangang malaman ng taong katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? You shall know the truth, and the truth shall set you free. And the truth shall make you free. And I am telling you this morning, Jesus is not just the way, but He is also the truth. Ba't niya sinabing siya ang katotohanan? Because men are deceived. Di ba? Sapagkat ang tao po ay lito, naguguluhan, nadaya. Panahon na para alisin natin ang kaguluhan at kilalanin natin ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Amen? So, kailangan po natin, walang iba kundi si Jesus. No one but Jesus. And then last but not the least, why Jesus Christ said he's the way? Because men are departed. Why Jesus Christ claimed and say that he's the truth? Because men are deceived. Okay? How about his claim that he's the life? Because men are dead. Because men are dead. Is spiritually dead. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 5 and verse number 12. Roma Kabanatang 5, talatang 12. Kung kayo po'y observant, kahit bisita po kayo, mapapansin niyo po na lahat ng ating pinag-uusapan dito ay nakaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Romans chapter 5 and verse number 12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. So then death passed upon all men, for that all have sinned. Dahil dito ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Mga minamahal, anong kamatayan ang pinag-uusapan dito? Itong Romans 5.12 ay hindi pumapatungkol sa physical na kamatayan. Ito po ay tumutukoy sa spiritual na kamatayan. And the idea is almost the same doon po sa separation. Because the meaning of the word death, it means separation. Kaya yung mga katagalugan po, hindi ba pag kami namamatay, anong sinabi natin? Yumao. Di ba? The Tagalog word na ginagamit natin sa namatay, yung malalim. Di ba? Yung malalim na Tagalog. Yung mga millennials ngayon, siguro hindi na nila maintindihan yun. Ano yung yumao? Dati, ano yung yumao? Di ba? So, sa atin po, na nakakaintindi ng salitang yumao, it means pumanaw, it means lumisan, kasi ang usapan ng kamatayan, paghihiwalay pagyao. Halimbawa po, pag pinag-usapan natin yung physical debt, ang ibig sabihin po ng physical debt, separation ng body and soul. Pagka po yung kaluluwa, humiwalay. Kaya nga yumao eh. Pagka yung kaluluwa, humiwalay, it means to say, physically, patay. At pagka patay po yan, kahit ano gawin mo dyan, Di ba? Kahit na pakainin mo yan ng hamon, ng murkon, ng timon. Ah, timon, hindi pala pagkain yun. Ano ho? Ah, sa barko nga pala yun. Kahit na anong ipakain mong masarap dyan, hindi magre-respond yan. Patay po yan eh. Naintindihan nyo po? Kurutin mo yan, saksakin mo yan, pagka physically patay yan, wala pong reaction yan. Mga minamahal, gusto kong malaman po ninyo na nung pong likain ng Diyos ang tao, Isang napakaliwanag na masasabi nating mensahe ang dapat maintindihan natin. Remember, when Adam was placed in the Garden of Eden, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Okay? Of all the trees of the garden, thou mayest freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ang sinabi ng Diyos sa kanya, lahat ng puno sa halaman ng ito ay makakain mo. Subalit ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama ay wag na wag mong kakanin sapagkat sa sandaling ito ay iyong kanin, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Meron ho akong tanong. Kinain po ba ni Eva? Ang tanong, siya lang ba o binigyan niya si Adan? Hindi ba ang sabi po, pagkakinain yun, mamamatay? Nabasa ba natin sa Bible na nung kinain? Kasi kung ang ibig sabihin ng kamatayan doon, physical na kamatayan, hindi na para makakain pa si Adan. Why? Sapagkat ang unang kumain, si Eva. Hindi po nangyari na nung kinain ni Eva yung bunga, nangisay siya doon. Hindi po. At hindi rin nangyari na nung binigay po niya kay Adan, nangisay din po si Adan doon. Ang ibig sabihin, meron tayong dapat maintindihan sa sinabi ng Diyos kung ano yung kamatayang tinutukoy niya. Maintindihan po natin na yung kamatayang tinutukoy niya, spiritual na kamatayan. Di ba? At ang mas nakakalungkot nito ay eh, yung katotohanan eternally ang tao pag hindi binigyang pansin ang daan, ang katotohanan ng buhay, hindi makatitiyak ng langit at ang tiyak, impyerno. Okay? ang tao. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan eh. At dahil lahat tayo makasalanan, kung uunawain niyo po yung Romans 5.12, spiritually, we are all dead. Opo, ako, sa impyerno ko dapat pumunta kasi makasalanan ako eh. Kahit na ang bait-bait ng tingin mo sa sarili mo, makasalanan ka pa rin. Hindi pinag-uusapan ng bait. Ang pinag-uusapan, makasalanan ba tayo? Okay? Siguro ako makasalanan pero konti lang. Hindi katulad ng kapitbahay ko. Kita nyo po, tinuro pa yung kapitbahay eh, no? Di ba? Kay maliit, kay malaki. Anong sabi ng Bible? Romans 6.23. Roma 6.23. Tatlong linggo na lang po at matatapos na tayo. <laughs> Romans 6.23. Ano po ang sabi? Pansinin nyo po. Ang sabi pa ng talata, for the wages of sins. Na-observe nyo po? Ang sabi po dyan, for the wages of sin. Hindi po sins. Hindi po mortal sins. Hindi po big sins. Hindi po yung, di ba, many sins. Ang sabi po dyan, for the wages of sin. Singular. Hindi mo kailangan magkasala ng marami para tawagin kang makasalanan. Di ba? Alimbawa lang po, uh, yung tao, di ba, hindi niya gamit, kinuha niya. Isang beses lang naman niyang ginawa, hindi pa magnanakaw yan. Di ba? Siguro ulitin pa niya para maging magnanakaw. No! Pagka ikaw ay nahuli na nagnakaw, hindi kailangan ng marami. Isang pagkakataon na nahuli kang mag, pag sinintensyahan ka, ikaw ay sinintensyahan sapagkat napatunayan na ikaw ay magnanakaw. Ano sasabihin mo? Isang beses lang naman po eh. Sasabihin mo ba sa o sige, isang beses kang sisintensyahan. <laughs> Kulong pa rin yon. So hindi ko kailangan makagawa ng maraming kasalanan para ako mapahamak. Because of my sin, because I am a sinner, what I deserve is hell. Ako at ikaw, makasalanan tayong lahat. At dito ko gusto nyong ma-appreciate yung sinasabi nating Pasko. Bakit kinailangan po na magkatawang tao ang ating Panginoong So Kristo? Nilinaw ng Bible that the reason why He came, hindi para sa mga inaanak, hindi para sa material na bagay, hindi para sa masarap na Noche Buena, hindi para sa masarap na pagkain. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Ako yun, ikaw yun, tayo po yun. Lahat ng tao ay makasalanan at dahil tayo po'y makasalanan. Sa impyerno tayo pupunta. But praise God, because of His love, ang sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Isang bagay na gusto kong maintindihan niyo po, hindi natin kailangan magdebate, hindi natin kailangan magkanya-kanya, hindi natin kailangan magparunungan, kailangan nating tiyakin ang ating kaligtasan. At sinasabi ko po sa inyo, sa usaping kaligtasan, sa usaping pagtiyak ng langit. No one but Jesus. He is the only way. He is the truth. He is the life. Kailangan po nating panampalatayanan siya. Kaya nga, ngayong umaga, hindi ito coincidence. Oh, hindi, kaya lang naman ako umatin dito, pinagbigyan ko lang yung nagyaya sa akin. Yes, humanly speaking, yun ang dahilan. Sa bahagi ng tao, pinagbigyan mo yung nagyaya sa'yo. Pero divinely speaking, yung nagyaya sa iyo ang naging kaparaanan para ikaw ay pumunta rito at marinig mo ang mensahe na nililiwanag sa atin that Jesus is the only way. He's the truth. He's the life. And please, consider His claim, His clarification, and His confirmation. No man cometh unto the Father but by me. I am telling you this morning, Jesus is the only one. The only way to heaven. Why not open your heart to Jesus? Kasi, eh, makasalanan tayo, sa impyerno tayo pupunta. Pero the fact na bumaba ang Panginoong Kristo, simple lang ang ibig sabihin noon Ayaw niya na sa impyerno ako pumunta. Ayaw niya na sa impyerno ka pumunta. Ayaw niya na manghawakan ka kung saan saan. Ayaw niya na kung saan saan kang daan tumatahak. Ang gusto niya maintindihan mo, maunawaan mo. Ako lang. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Walang ibang daan. Ako ang katotohanan. Nadaya ang tao at ang kailangan nyo makalaya doon sa pandarayang yan. Ang kailangan niyo maintindihan, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Kaya ngayong umaga, I am encouraging every one of you We are all sinners and we need Jesus in our lives. We need to open our heart to Jesus and accept Him as our Savior. He is the only Savior. Siya lang ang tagapagligtas. Acts chapter 4 and verse number 12. Ito po'y pangangaral ni Apostol Pedro. Ang sabi po niya, neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sasalin po sa Tagalog, alam niyo ang sabi, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kung walang ibang pangalan, meaning may isang pangalan. And no one but Jesus. Jesus is the only name. Matthew 1.21 Matthew 1.21 And she shall bring forth a son. Ito po yung sinabing manganganak si Blessed Mary. And she shall bring forth a son. Ano raw po pangalan? And thou shalt call his name? Ano raw po yung pangalan? Isigaw nga po natin, ano raw yung pangalan? And thou shalt call his name Jesus. Ano raw ang gagawin niya? For he shall save his people from their sins. E ano pa hinihintay natin? Kaya pala siya na parito para iligtas tayo. Kaya pala siya naparito para maghinda natin patungo sa langit. Bakit ayaw pa nating buksan ang puso natin? Ito na po, magandang pagkakataon. And I'm telling you this morning, this is the appointed time of God for you. Because God would like you to understand that you need Him. You need a Savior. And the only Savior is no other than our Lord Jesus Christ. Yuko tayong lahat. Pikit po tayo. Lahat ho ng naliwanagan sa mensaheng ito at naintindihan nyo that Jesus is the only way to heaven. He is the truth and the life. Tama yung sinasabi po ng Biblia. Tama po yung sinasabi ng pangangaral na walang iba, si Jesus lang. At ngayong umaga, ah, naintindihan ko ang mensahe. At gusto kong kilalanin na makasalanan ako at gusto kong buksan ang puso ko, panampalatayanan ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, mari bang makita ko ang inyong kamay? Pakitaas niyo po ang inyong kamay. Salamat po. Meron pa po ba? Huwag niyo po ibaba. Huwag niyo po ibaba. Just raise up your hand. Yes, the message is right. The message is true. That Jesus is the only way to... Huwag niyo po ibaba, mga minamahal. Kung nais niyo po talaga, totoo sa puso niyo, na naniniwala kayo that Jesus is the only way. He is the only Savior. And this morning, I want to open my heart to Him. And by faith, I would like to receive Christ as my Savior. If that is your desire. Para hindi po kayo mangawit, tayo lang po kayo dyan sa lugar nyo. Sige po. Lahat po ng nakataas ang kamay, just stand up in your place. Sige po. Lahat ng nakataas ang kamay. Kung sincero kayo ha, kung nagbibiro lang po kayo, ha, hindi nyo kailangan tumayo. Lahat po ng nakataas ang kamay, please stand up. If you are really sincere that you really want to open your heart to Jesus because you believe that the message is right, the Word of God is right, that Jesus is the only way to heaven this morning, you really want to receive Him. You want to accept Him in your life as your Savior. If that is your desire, sincerely you pray this morning. At sabihin natin, Lord, naintindihan ko. Naintindihan ko ang reason kung bakit ako nandito. Higit sa human reason. I understand, Lord, na ito yung araw ng pakikipagtagpo mo sa akin. Na gusto mong matiyak ko ang aking kaligtasan. Lahat ng nakatayo, pwede nyo na po ibaba ang inyong kamay. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso, sa inyong kinatatayuan. Manalangin po kayo mataimtim. Diyos ang ating puntawagan. Gagabayan ko po kayo. At para hindi po kayo mag-alala, ang panalangin natin ay pag-amin na tayo makasalanan, pagsisisi, at pagtanggap kay Heso Kristo sa ating puso by faith bilang ating tagapagligtas. Kung sincero ka, kaibigan, ikaw na nakatayo, sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso, tawagan natin ang Diyos. Sumunod ka sa panalangin ito. Dakilang Diyos Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Alam ko po, inaamin ko po, na ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At ngayong umagang ito, salamat sa mensahe. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Panginoong Jesus, ikaw na tanging daan katotohanan at buhay. Tinatanggap kita ngayon sa puso ko ng buong pananampalataya bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangakong kaligtasan. Salamat po sapagkat ikaw ang aking tagapagligtas. Buong pananalig, buong pananampalataya, kinikilala kita bilang aking tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Sumunod po ba kayo sa prayer? So kung tayo po'y sincerely sumunod sa prayer, kung totoo po kayo sa inyong pagtawag sa Kanya, lalong totoo po yung pangako ng Diyos na dahil sa Kanya, hindi dahil sa atin, dahil sa Kanya, tayo po ay naligtas. So lahat po ng sumunod sa prayer, pwede po bang pakitaas ang kamay? Yung tunay na sumunod sa panalangin. Maraming salamat po. Mari na po kayo maupo. Sa inyong lahat na nagpasya ngayon, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ginawa ko po yan noong September 7, 1984. At hindi ko po makakalimutan yung panahon na yon na bagamat ako'y makasalanan, dahil nagtiwala ako kay Heso Kristo at tinanggap ko siya, September 7, 1984, Si Brother Lyndon po ang nag-share sa akin ng mensahe. At noon tanggapin ko po ang Panginoon, magmula noon, pinanghawakan ko po ang kanyang pangako. Kaya bago po tayo magtapos sa mensaheng ito, sa lahat ng totoong nanalangin na tumanggap sa Panginoon, tingnan niyo po ang pangako ng Diyos. John chapter 10, verses 27 to 29. John chapter 10, verses 27 to 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Unawaan niyo po mabuti. Ano ang kanyang pangako? Verse 28. And I give unto them eternal life. Doon sa mga totoong tupa ng Panginoon, sa mga nanampalataya sa Kanya, ang pangako niya, and I give unto them eternal life. Ang susunod po, and they shall never perish. Pagka totoong nanampalataya, ang sabi po, they shall never perish. And you should understand the meaning of the word never. Ang ibig sabihin na never, hindi, hindi na. Hindi na, kailan pa man. They shall never perish. Ang sabi po ng susunod, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang idea po, pag totoong naligtas, hindi ikaw ang humawak kay Jesus. Si Jesus ang humawak sa iyo. At ang sabi niya, walang makakaagaw sa iyo sa kamay ni Jesus. Kala niyo ba tapos na yon? Verse 29. My Father which gave them me is greater than all. Anong sabi niya? And no man is able to pluck them out of the Father's hand. So pag totoong tumanggap sa Panginoon, may buhay na walang hanggan, hindi-hindi na mapapahamak, walang makakaagaw sa kamay ni Jesus, at walang makakaagaw sa kamay ng Ama. Kaya sa lahat ng totoong tumanggap sa Panginoon, naway panghawakan niyo po ang kanyang pangako. September 7, 1984, I decided to open my heart to Jesus and I accepted Him as my Savior and starting then, pinanghawakan ko ang kanyang pangako. Hindi ako ligtas dahil mabait ako. Hindi ako ligtas dahil baptis ako. Ligtas ako sapagkat tinanggap ko ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa lahat ng bisita natin, maraming maraming salamat po sa inyo. And please stay sapagkat may magandang presentation po ang mga bata natin. Pastor Rodel, take over. So, welcome po kayo sa gawain po dito sa Living Water Baptist Church.